أهلا بكم في إكسبو 2020 أعلن معرض إكسبو 2020 دبي اليوم عن جواز سفره الخاص الذي سيتيح للقاطنين في دولة الإمارات وزوارها الدوليين على حد سواء السفر في أرجاء العالم والاحتفال بجولتهم العالمية أثناء استكشافهم الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي التي يزيد عددها على 200 جناح وسيشجع جواز سفر إكسبو الزوار على رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة أثناء الحدث الذي يستمر 182 يوماً ويسمح لهم أيضاً باستعادة ذكريات تجاربهم بعد انتهاء زيارتهم وكان جواز سفر إكسبو المميز استحدث في إكسبو مونتريال 67 وأصبح منذ ذلك الحين من أشهر هدايا إكسبو الدولي التذكارية للزوار الراغبين في الاحتفاظ بسجل لجميع ما يزورون من أجنحة الدول المختلفة وجمع إختام دخول هذه الأجنحة تذكارا لهم وأوضح إكسبو 2020 دبي في بيان تصميم جواز السفر الجديد استوحي من تراث دولة الإمارات ليربط بين الماضي والحاضر مشيرا إلى أنه يبدو مثل جواز سفر رسمي ويتكون من خمسون صفحة تحوي تصميمات وصورا لأجنحة الموضوعات الثلاثة عالم الفرص جناح الفرص وألف جناح التنقل وتيرا جناح الاستدامة إضافة إلى ساحة الوصل القلب النابض لموقع إكسبو فضلا عن معالم أخرى في دبي ودولة الإمارات